Waktunya memulai hari. Dengan aroma dan rasa spesial. Dari secangkir semangat, kopi kapal api. Yang jelas, lebih enak temani aktivitasmu. Dengan enaknya, kopi kapal api.